困り顔で私は聞いてお願いよね もこの魂も作り物でも何でもない私はここにいるよ名前しか分からない